prioritzem, evidentment, eh, els barris eh, diguem-ne diguem no cèntrics, eh, i per tant els que, els que en aquest moment l'acció del govern és prioritària i ho vinculem també al pla de barris, diguem-ne que això serà en part la pota cultural del pla de barris que està desenvolupant el govern, eh, però tindrà molt a veure efectivament amb, la, amb, la, amb les propostes que sorgeixin del propi teixit associatiu dels propis centres cívics, independentment de la seva situació geogràfica.